OK. Euh, donc, bonjour euh, ou bonsoir, parce que je vois qu'il y a, euh, on a beaucoup de participants, d'où que vous puissiez participer. Et donc, soyez les bienvenus. Donc, nous nous retrouvons pour cette réunion, encore un atelier de formation pour nous familiariser davantage avec l'UEMS qui, qui, est en train de, de se consolider chaque jour, le développement avance. Et c'est un grand projet euh, dans lequel nous comptons beaucoup pour euh, nous faciliter plus tard euh, notre interface de, de, de, fourniture de toutes les données. Et ça a été une forte demande de la Commission et je crois que le travail avance bien. Et aujourd'hui, c'est une occasion de nous familiariser davantage donc, nous avons pour cette réunion, bien sûr, l'interprétation qui est, comme toujours, facilitée par euh, euh, la formidable équipe euh, d'interprètes que je remercie aussi beaucoup et que je salue, qui nous permet toujours de mieux nous comprendre et de faciliter, j'allais dire, la digestion des informations parfois très complexes que nous recevons. Et pour cette, euh, cet atelier, juste rappeler que nous avons 21 euh, parties contractantes, et vous le verrez euh, certainement. Donc, il y a l'Algérie, le Brésil, le Canada, la République populaire de Chine, Côte d'Ivoire, Égypte, El Salvador, l'Union européenne, le Gabon, Gambie, Japon, Corée, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mexique, le Sénégal, Trinidad et Tobago, Tunisie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons euh, une partie coopérante, euh, le Costa Rica, que nous avons bien sûr le plaisir euh, d'accueillir. Et, donc, pour une petite partie de logistique, la réunion qui, qui a débuté à 12 heures, donc euh, pour deux heures de temps avant de prendre une pause. Donc, euh, nous allons prendre une pause à 14 heures, heure de Madrid, bien sûr. Euh, pour 30 minutes, ce sera une courte pause relativement. Et nous poursuivrons jusqu'à 16h30, donc pour enchaîner avec deux autres heures. Et nous pensons qu'avec tout ce temps, 4 heures globalement, nous allons pouvoir bien avancer. Donc, euh, Carlos, je te remercie également beaucoup et je remercie tous les, collègues euh, également. Nous avons tout le secrétariat et, euh, à vous tous, comme d'habitude, nous sommes toujours disposés. N'hésitez pas dès que vous pensez qu'il y a une assistance quelconque de notre part, de la part du secrétariat, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci et voilà, bonne réunion. Carlos, à toi. Thank you, Manel. Uh, thank you to all the participants. And uh, uh I think we have right now 61 uh, participants, participants attending them in the meeting and two attendees. Uh, I don't know, we have with us the chair of the um, online reporting and technology working group, Terra. Mm -hmm. If yeah. you want to say something before we start the meeting, please, you have the the, the floor, please. Hello, I don't know if you can see me. I don't see myself, but <laughs> yes, we can. Uh, welcome everybody. Um, welcome everyone, and I'm so glad you are all here and able to join. I'm looking forward to um, uh, more and more CPCs starting to adopt the uh, IOMS for reporting some of their their annual reports and other information that's uh, ready to be reported into the system. Um, I think it'll be really useful to aid the work of the compliance committee. Um, and so I'm very hopeful that this training um, helps everybody uh, become early adopters of the system. So thank you so much to Carlos and Manuel and everybody else at the Secretariat who made it possible. Thank you. Thank you, Deborah. Okay, let, us start. Let's say that this, this uh, before I just share my screen, uh, that this uh, uh meeting will be uh, all the, uh, all the online, all the IMS team will be in charge of just doing of teaching, or doing the workshop. We will share among us different parts of the of the of the training course, and this will be the first training course that we are going to have on AMS with all this huge amount of people with us. So, uh, uh, this training course has been and it is has been decided, agreed with the, this uh, uh, uh commission group uh, on online systems led by Terra. And of course, we are going to continue on these type training courses, which is, I think, one of the best ways ahead of us to, to show uh, the possibilities behind it and uh, what it can do to facilitate the work of the CTCs, the secretariat, all the, all the community of ICANN. <clears throat> okay, let's share my screen. Uh, my colleagues, just before that, my colleagues is uh, uh, Carlos Mayor, uh, which is also involved in this project. You know, them, all, all of you mostly know him, Manuel Maestre. can you can you open the, the, the videos, Manuel? Eh, Carlos, Jose, Sanz, and Dashiel Portel, which is uh, also with us. Let's just show your, your face. Well, we will just that when we start, each one of us will start the, the uh, a, given section of it, a given uh, discussion or given presentation we will just so you know him uh, at the end of the day. Thank you, Manuel. Okay, let's start by sharing screen. So let's start by the presentation we have. You see my screen now? Uh, not yet. No? Laura, we can see. Okay, let's see. Now we can. Now you can. Okay, perfect. Okay, this is the first the first workshop workshop uh, we will have on the how to work with IMS. I will do a brief introduction uh, about uh, it's a, a, introduction to the project. I will not spend more than ten minutes on this, and then uh, explain a little bit the training uh, we are uh, we have planned for this first section and also foreseeing the second section that we will have in September. So uh, the information, uh, it's all in non-cloud. So if you just click this button, uh, we can put it in, one of my colleagues can put it in, in the, let's see if I can go directly here. Okay. So here we have access not only to the, the training uh, course sections, we are going to put here all the training courses we are going to have. This will be filled with information, with document documents, uh, some info here. I will show the info here right now. This is the circular, those three files, and this is the work problem that will open right now. Uh, we'll talk about it very soon. So we have also access, if you just click home, we have access to everything, all the documentation that has been discussed and approved and planned and well, that have been made part of all the meetings, international meetings, uh, the online uh, reporting working group had in the past to exactly plan this type of, of, um, of training courses. I will remove here my my video because I can, uh, okay, much better now. So if we just go to the presentation, so the session uh, we find in training, we sec the first section, we find all the information that we'll put. The idea is to put what we are going to, uh, we need during the, the this uh, during the day, and some other things that we have already. We have not dedicated too much to the to the to the um, presentations because intention is just to handle and to work with the RMS itself. So the first session will, uh, will have two blocks. The first block is before lunch of two hours. It starts at 12, started now. And then we'll have a lunch break at, at 14 uh, Central European time. And we start again uh, at 14.30 uh, this afternoon for another period of two hours the session is, is, being, is going to be recorded. The idea is just to uh, publish this information, this uh, uh, session then on the web for anyone to see according to the online reporting working group uh, decision. So we'll record this and public, uh, put that on the web for any other user uh, to look at it and just see what we are discussing during this first It will have it has an implementation, as Manuel said, and basically what is the online uh, the integrated online management system. Then a data reporting system uh, just deployed online that aims to centralize and manage all the data reporting requirements of ICANN. Basically, we have around 160 uh, it's not as many people uh, saw and the idea they had is that it's not an email manager dedicated to ICAT that will handle the information, just it will handle the information itself. And with this, we can uh, do much more than simply just handling the, the, the emails and just distributing emails for then posterior integration into database systems. It was well studied and we have chosen the best available technology and architectures available in the market. We started in 2017. Right now we are ready. We have version one deployed for use. It started last, last year in August. It's a long-term project. Manuel already specified that. It's very modular, which allow us to uh, continuously develop the system, integrate new functionalities, and deploy the system. We are not going to deliver. We are going just to deploy this and those are the acronyms normally uh, well known by IT community. Uh, that's those three uh, acronyms are the ones that are specified this type of uh, development. So everything is uh, is built using or adopting open source, and all the infrastructure is going to be deployed in a call service system. Basically, this is what is the IMS, a diagram that tells us what it does. So you handle, it will have several elements behind each one of the uh, of the models. It will be modular. So the first model which you will connect and interact with all the others is uh, the, IMS core, which has a lot of uh, backend uh, functionality that will just allow to uh, contact and interact with all the others. Then we have another one on the left side, the annual report model, which handles right now uh, part one, annex one, and part two, section three of the annual report of ICAT. Those, uh, this one is integrated in the management models. Right now, we are working with a vessel, vessel manager, which contain several uh, types of information that is managed inside. Then we have other ones linked to management and compliance matters, and the other ones linked to statistical matters. Behind that, working on, on Backstage, we have just a way of supporting the users, which is the dynamic help system that has been built last year. We still have uh, working, we're still working on the content of, of the, the system, and we will have help uh, systems to each one of the models that we have uh, under development or we have planned to develop in the future. So basically, uh, this is a brief overview, very simple, very small. Then we'll touch on all, all parts and you will see how this will work together, especially focus on the core, which has many functional functionalities, plus also the annual report. This will be one of the main elements that we will discuss during this uh, training course. So the session one, it's one day, it's today. We, those will just, this was the introduction we did right now and we'll talk about the major functionalities, general an overview in some cases, but uh, and we'll cover the data requests, data requirements, the annual report model, part one and uh, annex one, and part two, section three. So basically, we'll just focus the majority of our uh, discussion today and uh, training today on this uh, last element of section one. Then we have the section two is just to revisit the elements we discussed and we have uh, learned here. And uh, with that, try to see uh, what doubts, doubts arise, what type of things need to be improved, and how can we help to uh, facilitate the process of completing the annual report of 2022. Basically, this is something that at the end, we'll just exactly specify. Those are just guidances, but we will need to specify and revisit the, the work program for that second session. On the future, we plan uh, to do more this way, but of course, this should be decided by the online reporting technology working group. Normally, we have meetings, inter-session meetings every February each year. So uh, this is basically uh, what we have in our plan. So all these section one and two, we have a more detailed here. We have a more detailed plan in info. If we just open this, I'll open the English version. This has been distributed to everybody uh, on the circular, and this is what we have in more detail in terms of section one work program. Okay, from here to here, this is the what all the elements that we will discuss today. Then on, at the end of the session today, uh, the last bullet will be discuss if we need to change those elements. The question here is that do we have any doubts or any new things that we need to uh, change in order to adopt these work programs? I open the floor to the group. I don't see the, the hands raised, Carlos. Can you just help me? No. The introduction is something that uh, it's already basically made. Then we have uh, general overview that will discuss, the roles, the major functionalities overview. Then we'll just focus on the data requests, how they work, the data requirements, statistical and management types, the, uh, then the messaging uh, functionality, the administration uh, models that we have to handle users, organizations, requests, regulations, some for auditing and the change logs of the application that is going to be developed over time. Then we will spend some time, mostly this afternoon, linking to the annual report. We'll just do an exercise, try to show how it uh, is completed, and then uh, invite all the participants and the CPCs to uh, CPC uh, officers and the CPC administrators to complete that manual. Then we'll discuss later on the section two. Okay, so with this, we can directly move on to the RMS. So basically, after doing this, I will pass to my colleague, Carlos Mayor. And this is basically where we have, and this is the version one you can see here version one uh, of the integrated online management system. And this is basically what we are going to discuss and present and describe and uh, work with uh, uh, all the participants in uh, how to uh, learn and the best way of just working with this system. Okay, I think I finished my my my presentation. I will just open also the floor for any questions or any doubts that the group may have. So. I think not. OK. Oh, I have, we have one hand raised. Côte d'Ivoire. Oui, merci. Bonjour à tous. Euh, je voudrais savoir, est-ce que, je ne sais pas si j'ai manqué un épisode, est-ce qu'on a déjà les codes d'accès pour, pour accéder à la plateforme IOMS, puisqu'on demande euh, l'adresse mail et puis le mot de passe. Je ne sais pas si ça a été déjà communiqué ou pas. Yes. Um, thank you, Côte uh, d'Ivoire. Uh, have you registered, have you requested registration uh, to the email called general.ioms.icat.ing? We need to, for registration to participate in the meeting, we have one is just registration part of the participation. Then to work with IMS, we need to register as a, with a username in give a role to the user. So have you requested that to that email as specified in the in the, the euh, non, circular? je me souviens pas. so, que j'ai manqué cet épisode. Ok, s'il faut il faut aller. Uh, sorry, I was going to speak in, in French. It's, it's uh, uh, you need to go to the circular in French and follow the guidance we have there uh, in and uh, see the ways how to register. Eh, Mi my, colleague Carlos Mayor is now, now going to, to, to, to do that presentation and tell you, explain how to register inside the, IMS system. Okay, so I'll pass the floor to Carlos. Carlos, please, you have the floor. Gracias, Carlos. Eh, buenos días, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos Mayor y trabajo en el equipo de IOMS coordinando los trabajos del proyecto y bueno, en este tiempo quería precisamente mostrarles a, los presentes pues, las primeras tareas para registrarse y para entrar en el sistema, justo lo que ahora mismo eh, se está comentando en la, mesa. Eh, creo que la mayor parte de, los presentes ya dispone de un usuario y la mayor parte está ya familiarizado con cómo entrar y cómo registrarse en el sistema, pero para aquellos que aún no hayan podido hacerlo y además para aquellos eh, partes contratantes pues que no hayan podido asistir a la reunión y para los que va a quedar grabado el vídeo, creo que puede ser interesante. Así que voy a compartir la, mi pantalla y eh, voy a hacer una, una pequeña presentación para tratar este tema. Bien, confío que... ¿Pueden ya ver mi pantalla? Sí. Creo. Creo que sí. Sí, se ve, se ve, Carlos. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos brevemente sobre, sobre esta presentación. Como comentaba Carlos anteriormente, para acceder a la, aplicación tenemos la, URL de ioms.icat.int eh, utilizando el protocolo seguro HTTPS y se recomienda acceder a la aplicación pues, con navegadores más utilizados, con Google Chrome, con Safari, con Microsoft Edge, con Opera, con Firefox. Otros navegadores también eh, permitirían trabajar con la aplicación. Eh, lo que sí que recomendamos es que se trabaje siempre con las últimas versiones de estos navegadores, porque siempre están aplicando parches de seguridad o mejorando las aplicaciones. Entonces vamos a trabajar en el supuesto de que yo aún no tengo un usuario registrado para mi parte contratante. Entonces una de las primeras tareas, la primera tarea a hacer pues, sería crear, necesito un usuario en el que se, que se me dé de alta en el sistema. Y para ello, para hacer este supuesto práctico, voy a simular ser el administrador de la parte contratante de Nicaragua. Así que lo que debería hacer es enviar un correo electrónico a la dirección de correo de IOMS, que es general.ioms.icat.int, e incluir los siguientes elementos. En el asunto del correo, de incluir el texto IOMS, Users, New User Request. Y dentro del cuerpo del correo, incluir el nombre completo de la persona que queremos registrar la parte contratante sobre la que va a trabajar y el rol solicitado. En este caso, un administrador de CPC. Este administrador de CPC, a su vez, podrá crear otro tipo de, usuarios que luego los va a explicar Carlos en detalle y lo veremos a lo largo de este taller. Y además eh, puede incluir eh, cuál es el idioma preferido para trabajar con el sistema, inglés, francés o es conveniente que este correo tenga en copia o al delegado o al oficial de cumplimiento eh, puesto como copia para que sepamos que efectivamente está autorizado. Entonces, una vez enviado este correo, el equipo de IOMS, pues, a lo largo del día, se pondrá en contacto y enviará un correo electrónico desde la misma dirección confirmando el registro del usuario. Y es en este momento cuando, el usuario, ya una vez registrado, tiene que ir a la página principal de IOMS, ingresar su correo electrónico y como aún no dispone de una contraseña, activar el mecanismo de recuperación de contraseña. Pulsando en el ¿Olvidaste tu contraseña? Una vez que se pulsa en este enlace, se muestra la siguiente pantalla, en la que tendremos que ingresar de nuevo la cuenta de correo electrónico que ha sido registrada y resolver el CAPTCHA. Bien, haciendo clic en el no soy un robot o en algunos casos puede que tengamos que resolver un, puzzle visual, como ocurre en aplicaciones eh, también similares. Ingresado el correo electrónico y resuelto el CAPTCHA, se le da a enviar se activará el botón de enviar y usamos enviar. Y es en este momento cuando automáticamente la cuenta de no reply de arroba ioms.icat.int em le eh, facilitará un enlace que le permitirá crear una nueva contraseña. Eh, la página es similar a esta y tendrá que introducir una nueva contraseña dos veces y utilizando para ello eh, mayúsculas, letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. Conviene, como en todos los sistemas por Internet, hacer la contraseña lo más seguro posible. Hay que indicar que esta cuenta de correo de no replay es desatendida, así que cualquier correo que se envía a esta cuenta de correo no le llega a nadie, no, no va a ser leído por nadie. Y bueno, pues ya tendríamos el usuario creado, administrador de CPC, en este caso de Nicaragua, para el ejemplo que hemos hecho, con su contraseña. Bueno, pues vamos a verlo en el sistema. Perdón. Ok. Bien, accederíamos a la página de IOMS y se nos mostraría una pantalla similar a esta yo tendría aquí mi, dirección de, correo y mi contraseña y ya podría acceder. Y esta sería la imagen, uh, la, vista que tendría de, del, de IOMS. Es una visión, uh, es una página bastante tradicional con el menú a la izquierda todos estos elementos de menú van a ser tratados durante el taller, eh, durante el día de hoy. Y este menú se puede extender y contraer. Y el resto de la página pertenece para mostrar la información. Eh, me voy a centrar en estos elementos que hemos visto que vemos en la parte superior derecha de la imagen y podemos comprobar el perfil en este caso, como decíamos anteriormente, soy el usuario administrador de la parte contratante de Nicaragua y desde aquí puedo editar mi perfil. Puedo cambiar cosas de mi perfil, datos de mi perfil. ¿Ok? Los puedo guardar y me daría un mensaje indicando. Esta página, como vemos, tiene una serie de elementos eh, que me indican cuántos niveles he ido bajando en el, menú de navegación. Para volver a la página principal, simplemente tengo que volver a inicio. Otros elementos también importantes de esta página son que puedo cambiar el idioma de toda la página de IOMS, con lo cual todos los elementos del menú cambian. Dispongo también de un botón de alertas que está pensado para eh, mostrar inconvenientes eh, o, por ejemplo, que el sistema va a dejar de ser, va a suspenderse em, durante un periodo de tiempo o avisos de esta índole. Luego tenemos otro botón de notificaciones en el que se nos va a indicar pues, eh, avisos como pudiera ser el que se aproxima una fecha límite para enviar el informe anual tenemos otro botón para ver la página en, a tamaño completo, el que podemos ir con escape. Carlos. Sí. Ok. Uh, um, Egipto. Egypt is asking for the floor. Ah, okay Sorry, sorry. Just the thing is that. Uh, no, no, no. The, is, here the problem is that um, we should at least during uh, to open the floor by team thematically. So if you just close this, uh, you'll just be just almost finishing it. But uh, unless there is an urgent thing uh, or question very specific to the particular thing, Egypt, can you just please uh, uh, have the floor, please? You have the floor right now. Thank you. Fatma? Do, do you hear me? Yes, yes, we hear you uh, I have a problem. I didn't receive the email from no reply to change the password. You have not received? Yeah. But you have sent to general? I'm sorry? You have sent that to uh, asking the password to. Yeah, yeah, yeah, yeah. As it is uh, in general uh, uh at ICAT, IMS, ICAT.int. That's where we have to send. Uh, to send. Well, I will uh. confirm that, okay? Okay, thank you. It could be, it could be, could be in the. Me and my colleagues also. Okay, could be an issue of this link to the spam. Sometimes thank we you. just have these issues. Can okay. you just can you just pass your email here to the to the chat, please? Okay, okay. Both emails, both. Okay, thank you. Okay, thanks. We'll try to solve this uh, as soon as possible right now. Thank I'll, you very much. Thanks. Carlos, pues. Gracias. Eh, me parece que hay una mano también levantada de Gabón. Gabón, David, David Anguel, yes. David, please. Gabón, you have the floor. il, y a des caractères qu'il faut ajouter dans le mot de facteur. Je pense que c'est pourquoi ça rejette. Excuse me. Excuse me, Gabon, we are not hearing you properly. We are having troubles uh, listening to Vous m'entendez? Ah, ok, better now. Ok, David. Je disais tout à l'heure, le, lorsqu'on a tenté de se connecter le matin, euh, a eu nous avons eu des soucis euh, pour, changer le mot de passe. Et je pense que peut-être euh, le problème de la déléguée aussi de, l'Égypte, c'est cela, parce qu'en en fait, on pensait que c'était les mots de passe de nos boîtes mail, mais je crois que l'interface IOMS demande à ce que le, mot de passe des participants doit intégrer certains caractères spéciaux et des minuscules et des majuscules. yo creo que c'était, ça doit être ce problème-là. Merci. Okay, we'll check that also. Uh, okay, go, Carlos, go on. ¿Puedo? Sí. Ah, sí, eh, vamos a, de hecho, vamos a continuar con la creación de un usuario regular, un officer eh, regular de, en este caso del ejemplo que estamos haciendo con Nicaragua, y a lo mejor ahí podemos, podemos ver en, profundidad esos detalles y ir solventando si, no ha llegado ese correo principalmente de la cuenta de Noviplay, que a lo mejor es posible, lo como comenta Carlos, que haya ido al buzón de spam. Puede ser pero si, si, si, quieren, pues ahora, ahora lo vemos. No sé si hay más manos levantadas, no puedo verlas desde aquí. No, no, Carlos, yo te digo, no hay. Ah, ok, perfecto. Pues si parece bien, pues continuamos y, vemos precisamente ese detalle de, la creación de un usuario y ver eh, con la cuenta de un replay a ver cómo, cómo hacerlo. Bien, para continuar, simplemente esto quería mostrar con la apariencia básica del sistema y es que también existe un botón que puede, se puede cambiar el tema en el color que se quiera. Bueno, son detalles más. Eh, y, tenemos otro botón de, ayuda y todo este módulo de ayuda será lo explicará luego más tarde en este taller el compañero el Portel. Bien, pues para precisamente para tratar el tema de, una vez que yo soy un usuario administrador, eh, crear un, usuario eh, que sea un usuario normal de la CPC, en eh, los pasos que debo seguir son ir a el menú principal, al primer nivel, administración, y existe una opción que es usuarios. Puedo hacer clic en cualquiera de los dos enlaces y aquí veo los usuarios que hay registrados para mi CPC, en concreto en este caso, en este supuesto, para Nicaragua. Eh, existe la, barrita de arriba para seguir el camino, para saber dónde estamos, en qué profundidad del menú nos encontramos. Y tenemos también una ayuda en la que eh, una barra de botones que suele ser bastante común en, en casi todas las pantallas de IOMS. En esta, en esta barra tenemos los botones de eh, salvar inmediatamente. Eso significa que si yo hago un cambio directamente en mis datos y entro el valor, se cambian inmediatamente. Uno de mostrar eh, filtros y eh, eliminarlos para poder ir haciendo búsquedas por pues, cada uno de los campos. Exportar los datos, ya sea contenido CSV a Excel a Word o PDF y o recargar los datos. Así pues, eh, vamos a crear el, usuario de prueba. Para ello le damos al botón de añadir y simplemente tenemos que rellenar los datos. Yo ya los tengo presalvados por, intentar agilizar un poco la presentación, ir más deprisa, pero consisten en rellenar el nombre completo, la dirección de correo, el teléfono en este caso, la parte contratante, el pabellón de la parte contratante. Eh, principalmente este pabellón está orientado y enfocado principalmente para países que tienen varios pabellones, como eh, el Reino Unido o como la, Unión Europea. Eh, elegimos el idioma también del usuario y el rol con el que va a participar. En este caso va a ser un regular office. Y guardamos. Entonces, en este punto el usuario ya está registrado el sistema, pero aún no tiene contraseña, que es la parte que es justo precisamente lo que contaba David y eh, lo que se ha comentado anteriormente. Entonces vamos a ver cómo, cómo poder recuperarlo o a ver qué problema puede estar habiendo al, recuperarlo. Así que me voy a salir con este usuario que es administrador y voy a entrar con este otro nuevo que acabamos de crear. ¿Vale? Entonces, creamos el usuario, caso lo tenemos, esta contraseña es guardada para, la voy a guardar el navegador, pero no tengo contraseña, así que activo el modo de recuperación de la contraseña. Se guarda la, cuenta de correo sobre la que estoy trabajando e indico que no soy un robot. Para este supuesto he creado, claro, una, una cuenta de correo de Gmail. Una vez resuelto el CAPTCHA, le doy a enviar la información y dice que me ha enviado un correo electrónico. Bueno, parece que sí, me lo ha enviado. Y aquí es donde puede estar el problema. A lo mejor eh, este correo eh, ha llegado a la carpeta de spam porque a, lo mejor considera que puede ser una, cuenta que a lo mejor de algún tipo de problema, pero si no, debería llegar tal cual está llegando este correo, eh, informándole que, puede reingresar la, contraseña. Una vez llegado a este punto, pues ya se trata de, hacer una, una contraseña pues un poco, un poco segura, lo más segura que se pueda, porque para protegerla. Eh, aquí con este medidor va indicando el tipo de, el tipo de seguridad, de lo segura que es la, contraseña. Bueno, una vez ingresada la contraseña, ya, ya tenemos creada, creada nuestra contraseña para el usuario. Así que ya podemos hacer login, ya, ya no hay ninguna razón, ya tenemos las dos cosas. Ya tenemos el, usuario registrado y la contraseña creada. De este modo podríamos acceder ya al sistema. Como se ve, aquí ya he cambiado, antes era el administrador, estaba con mi nombre, y ahora está ya el del, perfil de este usuario. Y si revisamos el perfil del usuario, vemos que efectivamente es un oficial regular de la CPC. Eh, problemas, pues puede ser ese, que a lo, mejor, a lo mejor esté llegando a spam o a lo mejor no esté funcionando ahí bien. Cualquier problema o cualquier error, pues eh, eh, comuníquenoslo para intentar resolverlo lo antes posible. Hay un justo relacionado con esto, y para terminar ya de, esta pequeña presentación acerca de, los usuarios, los primeros pasos con el sistema y de, cómo ingresar, eh, existe una herramienta eh, que es enviar feedback, que es, por ejemplo, pues cuando hemos tenido problemas eh, con, con, el sistema y ver si primero si alguien los ha tenido antes o ver cómo solucionarlo. Entonces, nada más le damos a enviar el feedback, nos indica si queremos ver algún problema similar. Entonces, podemos ver si existe en la lista algún problema eh, parecido al nuestro. Claro, si no hemos conseguido entrar en el sistema, aquí no vamos a llegar, así que tendríamos que hacerlo de un modo tradicional, escribiendo un correo electrónico a la cuenta de correo general arroba ioms.icat.int em pero si estamos en el sistema o, eh, hemos detectado un error o, por ejemplo, soy el administrador del CPC y no puedo crear el usuario, podríamos remitirlo al equipo de desarrollo desde, desde este elemento que se activa aquí. A lo mejor he ido muy deprisa, enviar feedback y se ve, se ve los problemas que hay ya previamente. Consiste en rellenar este informe de incidencia y reproducir los pasos. Eh, simplemente indicar, y ir indicando dónde se encuentra el problema, si es un error, eh, si es algo sencillo, dónde está relacionado el problema, indicar los pasos para poderlo reproducir y un resumen detallado de, este proceso. Eh, y bueno, esto es todo por mi parte. Sé que es mucha información a la vez, pero lo que desearía es que se eh, principalmente hubiese quedado claro cómo poder crear un usuario, un administrador de, CPC. Y ahora pues dejo abierto el turno de palabra para cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario que, se quiera hacer por parte del grupo. Eh, pues nada, muchas gracias y, y, todas las preguntas pues son bienvenidas. Carlos, eh, tenemos a, Costa Rica, eh, Rafael. Gracias. Eh, bueno, buenos días. muchas gracias por la presentación. la pregunta que tengo es fundamentalmente si cada CPC registra un único administrador o se registra como oficial de CPC eh, me queda esa duda o si puede eventualmente tener dos administradores eh, para, el sistema. Eh, tengo esa, esa, esa pequeña duda. O, si solamente nos registramos o, o, se registran nada más como oficiales de CPC y con eso es suficiente para poder, digamos, accesar a la información y poder eventualmente suministrar información. Perfecto, Rafael. Pues eh, sí, se puede crear más de un administrador de CPC. ya pueden compartir esas tareas y, luego, bueno, ahora Carlos Palma va a hablar acerca precisamente de, los roles y de las posibilidades que hay dentro de, IOMS para, compartir las tareas entre, entre la gente que participa en la, en la CPC. Eh, él lo va a explicar en detalle, pero sí, sí, se puede tener eh, más de un administrador. Ok. Eh, Carlos, después tenemos a Gambia, como tú. Please, Gambia, you have the floor. Hello? Yes. a bit louder. We hear but far away. Hello, can you hear me? Yes, better now. Thank oh, you. Okay, okay. Right. So my, my question is uh, with regards to creating uh, user, CPC user. Uh, for instance, I've already, if you are already created as an administrator, how do you create a, user and whether there is a limit to how many users you can create. Thank you. Carlos. Sí, gracias. Contestas. Bien. Eh, ahora, bueno, voy a salirme, voy a entrar como un usuario administrador, porque el usuario administrador es el, es el único dentro del CPC que puede crear usuarios para su CPC. Y eh, para crear un usuario regular, un usuario normal o para crear un usuario administrador, de las dos maneras se puede hacer, habría que dirigirse al menú principal, darle a administración y usuarios. Y desde esta ventana, añadir un usuario. Entonces, habría que completar la información de este, de este usuario. Es el paso que hemos dado anteriormente con, con el, usuario que creamos para el demo. Y con esto quedaría registrado. Luego tendría que recuperar la contraseña, como hemos visto en los pasos que, hemos seguido anteriormente. Que tenía que crear, eh, tenía que entrar en el sistema y darle a activación de recuperación de la contraseña. No podemos volver, podemos volver a, a simularlo saliendo de aquí. Imaginemos que este usuario ya está, ya lo hemos registrado, ya lo tenemos antes, pero imaginemos que nos encontramos en el punto anterior. Le podríamos dar a recuperar la contraseña, hacer que nos enviara el correo electrónico que ya ha llegado. Y de esta manera estableceríamos la contraseña para el usuario y ya podríamos entrar con él. sería como lo, como lo crearía el administrador del CPC. Y luego, en cuanto al número de, usuarios, pues en principio no hay una limitación. Es también un, aspecto de, coordinarse entre las personas de, de cada parte contratante, pues coordinarse las tareas y ver qué número de usuarios necesitan. Espero haber resuelto la pregunta. Yes, thank you very much. Okay. Ah, yeah. Araveto Kami. Now it's me, uh, the resident. Uh, Carlos, uh, one thing I think it's this is a general recommendation to, to everyone. I think Carlos has explained well. This is the first step uh, in the majority of the cases uh, when, especially in uh, our internal institutions with the spam policies we have there, it's the majority of these things, these emails uh, are just uh, blocked with the spam manager. So please just take a look at your spam to see if the no reply email has arrived, because that's the only way you have to uh, um, change all the password or uh, receive the invitation to uh, register. And that could be one of the problems we have here on the majority of the chat requests we are having. Uh, the other ones, I think we should during the, the day, but I don't know if possibly uh, uh, everybody uh, during the day will be able to, to register and accommodate all these requests right now. I will just, we have a table that I will share on my screen. Uh, Carlos, what is most or, or Carlos, uh, can you just show us the table with that um, we have in data that tell us this is a summary It's in the cloud ah, eh, eh, perdón, es la misma... Sí, es la, la misma estructura de directorios que he enseñado antes, Carlos. Y está. Uh, Data. Data. yes. That is uh, the list of uh, number of CPC administrators and CPC officers registered right now and using uh, the system uh, right now. So with the registered and also the password uh, active for, for use. Right now we have, uh, I think, from Algeria to uh, Costa Rica. Can you just just count them, Carlos? Uh, just put just a. I think we have 20 something CPCs with accounts uh, and with the roles. And you can see there that we have several CPCs uh, of ICAT with more than one administrator. We have, for instance, Japan with four, uh, Mauritania with two administrators and no officers. And uh, as Carlos said, uh, one administrator can issue and uh, create office, CPC office of their own country, but the officer cannot do that. And that's the part we are going now, now just to explore, to see these different perspectives. But anyway, this is just response to all our questions. If uh, someone is not there, please send an email to general. Just look at the circular. You have now the indications of, of how to register there. We'll try to, uh, with that, to, to register as soon as we can. But now we're just also doing the presentation. So be a bit patient about this. But we'll try to do as much best we can to register everybody that uh, has not registered in advance. Okay, thank you, Carlos. I don't. I think we don't have any more hands raised. Oh, yes, we have Manolo. Manuel. Manuel. Please, Manolo, our colleague. Hola, sí. Quería recordar una cosa, es que podéis crear todos los usuarios que queráis para CPC pero nunca se pueden borrar ninguno. Lo único que podéis hacer es mm. desactivarlos para que no puedan entrar al sistema. simplemente eso. Gracias, Manolo. Sí, es una cosa que, que, he olvidado de comentar, efectivamente. En el menú de los usuarios se puede posteriormente desactivar este usuario, por ejemplo se puede, se puede desactivar el, usuario, tanto aquí como en este otro botón. Gracias, Manolo. Bien, pues eh, si no hay más preguntas, ya eh, te paso la palabra a Carlos para que para explicar todo este tema de los roles y, los detalles de los usuarios. Ok, eh, gracias, Carlos. Eh, es así, voy a entrar, voy a hablar un poquito de, cómo funciona eh, el, sistema en términos de, de, de perspectivas. So let me just move on to English. I'm sorry. and just let me share my screen. So right now, if I Okay, so please, Oui, merci. Euh, juste intervenir rapidement par rapport au tableau Excel qui vient d'être présenté. Je vois à travers ce tableau que les administrateurs et même les utilisateurs ont été définis. Est-ce que ça voudrait dire que euh, ils ont d'office un code d'accès ou bien euh, même s'ils figurent dans ce tableau comme étant administrateurs, ils doivent encore envoyer le lien pour pouvoir avoir le, le code d'accès. Euh, Carlos, you want to answer or you want me to answer? Sí, bueno, sí. Eh, a ver, el, el tema es que la contraseña, claro, solo la, debe saber el, el propio usuario, de hecho no la conoce nadie, o sea, es solamente el propio usuario. Por eso se tiene que activar el mecanismo de, recordar contraseña porque el único que tiene acceso a, su contraseña es el, propio usuario. o sea, el administrador lo que hace es registrar, crear el usuario, pero es, el, es cada uno de los propios usuarios del sistema el que debe establecer su contraseña mediante el mecanismo de, de recordar contraseña. Y, y, ese es el modo porque principalmente para, para proteger, vamos, eh, que, solo el usuario es el encargado de, conocer su contraseña, solo él y nada más que él. Okay. So, Cotiguar d'Ivoire. Eh, se bien merci. OK. So we have also Man Manuel Maestre, our colleague. Please, Manuel. You have the floor. Sorry, I, I didn't lower my hand. Sorry. Ah, okay. Okay, perfect. So let me just show you uh, how basically it's a continuation of what Carlos just presented. I'll share my screen and we enter inside the RMS. Okay. So as you see here, when you just see the profile I should look at the profile and uh, I just see the characteristics right now. I'm uh, ICAT administrator, is ICAT secretary administrator with all the all the privileges that will allow me to change, deed and correct a few things. And we have a lot of uh, functionalities behind this profile, right? I uh, will show how this works right, right now. We are, we are going to show is each user has a set of roles, which is the ability to do things or not, depending on the type of role he has. And the, the system will respond according to, ISK, to uh, what that role is defined in advance. Okay. So if I see here my profile, I am right now the administrative user of the ICAT Secretariat. So I basically, we uh, only those roles are only linked to, the, to developers, to all of us. Then we have the ICAT officers, and so on. So we have also this, the, the small uh, breadcrumb here that will allow us to uh, navigate in the same way that we have in the menu here. We have also this way. So we are seeing the dashboard. If uh, I go to the roles, we have right now this type of roles. Those roles were defined uh, by the online reporting working group. We are working on a few others so I'm talking about that I have this role right now. See, I just need to just put the save immediately to avoid changing what I can do. Then uh, with this, we have, we are going to see how the perspective, so how the functionality uh, of the IMS will change according to the role of each user. So my colleague Manuel is going on the back stage, change my uh, role and you will see that things will change also. So for instance, in the administration, I have a lot of things here, right? I can, we can just look a lot of uh, functionalities of the system, but right now I have here the profile and I will change this to uh, the C CPC uh, administrator. And uh, my colleague will just show exactly uh, that. So let's give a, him uh, five seconds, then I will see that this is a simple refresh. The system will show that I will just, I've been demoted from the ICAT Secretariat Administrator, which is in charge of developing all the system and must be, uh, must be allowed to do any change here with, of course, a few exceptions. Those need to be made in other ways to the CPC uh, administrator, which can do every single link to their own CPC, like for instance, adding new officers, adding new administrators, registering from their CPC, and see all the information that is available on, in the RMS system, the generic one, and in some cases, the detailed one. Then we have the CPC offers. So uh, right now, if I just press the refresh button, I think we gave time to Manuel to just do it. No, I still don't have the profile. So let's see. Right now we have. I have done it. Okay. Okay, it's changed. You change that. See, I'm not, I do not belong to ICAT right now, Secretariat. I'm just a EU uh, uh, CPC administrator. Uh, born in Portugal, but with this thing. So this profile has changed. If I go to the uh, dashboard, I will see that I have only two functionalities associated, which is linked is the users. I can come here and just uh, change, demote, or promote my users and uh, activate or that deactivate the users that uh, I don't for some reason has changed the profile or not doing the certain work for uh, user anymore. So this is what you can see. And then we have the same thing for all the other elements. So, we can see everything. We can see the data requests. We can see uh, the links information, linked to compliance data, the annual report, and so on. And if I change again to uh, my profile and I will just leave five seconds to my colleague to change on the next stage the profile to CPC officer. I will demote my capacity. So I will see another perspective of the system. Basically, what is shown here is that the system, according to the rules, is able to understand what has to show and what functionality has to give to a given user uh, in, as a function of the role and the profile he has on the Mac. So if I just refresh, I, it's an F5 or just this button, I will just, I'm a regular officer right now, you see? I'm not an administrator anymore. So I cannot come here if I see, I can only see, I don't see the users button anymore, the functionality to the uh, management of the users from my CPC. I just can send the feedback and I will explain later on what this means. Carlos has already explained, but we have ways to interact with the developers the same way there as here, send feedback. That is available to all the users. And this way, it's the best way to communicate the general email plus this feed, uh, feedback is the best way we have to communicate with the, uh, the development uh, process and the development, the users that are developing the system. And basically that's it. So uh, that's what I have to show about the different profiles and perspectives that each user will see and uh, uh, the way RMS handles according to the different user uh, that is entering into the system, logging in into the system. So I think I can close the floor. I can open the floor to any other questions, to questions that people may ask on this issue linked to the, the, the perspectives and the dynamic uh, change of the IMS according to that. I don't see the hands raised. Can anyone guide me, Carlos? Can... No, no hay, no hay ninguna. There's, there's no OK, perfect. OK, now Gabon. Okay. Gabon, please. Euh, merci. Euh, j'ai posé tout à l'heure la question en interne, mais bon, la réponse ne m'a pas convaincu. Mais comme euh, nous sommes sur cette partie, OK. en fait, c'était juste pour demander un peu quel est le sens inverse quoi, de, de la présentation tout à l'heure de, Carlos, c'est-à-dire que partir de, simple, euh, simple officier à, CPC administrateur, est-ce que ça peut se faire ou euh, via l'interface ou euh, juste passer par un échange de mails? Merci. OK, également. thank you. Uh, yes, when we are when you have the, a low privilege, you cannot promote yourself. depends on the OBOS. That's the normal, the, the normal, the traditional procedure. Uh, why we, we don't know uh, self promotions. Basically, that's uh, it's a rule. You have to ask for your administrator, and if you don't have uh, administrator due to an error, for instance, if you have registered it yourself as a, um, a CPC officer with low low uh, lower functionality, you need to uh, ask us and we will see if we can just promote you. If you're just a, uh, a uh, delegate of CPC, of, of Carbon, for instance, we'll just promote you because we know you. But it's a question that has to be raised. We don't generally, overall, in all cases, we don't uh, directly just allow self promotions, uh, but allow the motions. If a, a, a, CPC administrator uh, changes uh, his role uh, from to officer, then he cannot go back to administrator. You need to ask for administrator to be again promoted. But those things are the, one, the standard now. Uh, possible, we'll try to improve those type of things as soon as we increase the number of roles. Right now we have four working. Uh, we will have a few others in the future but uh, that's more or less the response I think I have uh, already explained. So uh, was a bit cl that clear, Gabon, Dari? Oui, oui, merci. Okay, thank you. Hola, estoy. Ok. ¿Qué tal? Hola, buenas. Mi nombre es Daciel y soy parte del equipo de IBMS. Les vamos a mostrar ahora cómo funciona el módulo de ayuda que hemos desarrollado. Espero que se me escuche bien. comentan si se puede ver la pantalla. Sí, Pues nada, vamos a mostrar el módulo de ayuda. Como bien había dicho Carlos al principio, acá arriba en la barra superior del menú podemos encontrar el icono de ayuda, el cual presionándolo pues nos mostrará la ayuda del, sistema. Esto es muy importante para vosotros porque con este módulo de ayuda, donde quiera que estéis, en cualquier parte de, de IOMS, pues vais a poder tener acceso a esta ayuda que nos va a reflejar qué, se puede hacer en cada sección, de qué, de qué trata la sesión y las dudas más recurrentes. También recalcar que eh, esta ayuda estamos, está bajo desarrollo, continuo desarrollo, es decir, ahora mismo tenemos una versión de ella y la iremos mejorando y iremos agregando cada vez más contenido para que sea más sencillo para ustedes y que puedan encontrar todo lo que necesiten. Entonces, les explico un poco la funcionalidad en sí de la ayuda. Sería, pues nada, por ejemplo, aquí estamos en el dashboard, que es la página principal una vez el usuario está logueado. Si le damos al icono de ayuda, nos carga la ayuda y automáticamente nos abre la sección de dashboard. La ayuda aquí nos va explicando un poco de qué va esta sección, de, cómo son las gráficas, qué es lo que está mostrando las gráficas y de nuevo recalcar que esto lo iremos mejorando y iremos agregando cada vez más contenido. En, el menú arriba de la ayuda, pues tenemos una serie de botones. Eh, comenzando de izquierda a derecha, pues tenemos una navegación simple en la que podemos ir al siguiente capítulo o al anterior. Simplemente presionándolo con un clic, pues podemos ir navegando por toda la ayuda. Igual funciona hacia atrás. Si, damos, si utilizamos el scroll, automáticamente también cambiará y te mostrará arriba la sección en la que te encuentras mirando actualmente más a la derecha del primer icono, que es el icono de color ah, amarillo. ¿Sí? Una, solamente que despedirte que hables un poco, intentes hablar un poco más despacio. Vale, Vale, para ayudar a nuestras sí. Eh, entonces, eh, comenzando de izquierda a derecha, habíamos hablado del icono de navegación. Entonces, el icono de color amarillo, si lo presionamos, también nos muestra una tabla de contenido más o menos podemos aquí navegar por las diferentes sesiones de la ayuda de igual manera que como hacíamos anteriormente. El siguiente icono nos permitirá imprimir dicha ayuda, así como también guardarla en PDF. Si lo, o le elegimos imprimir en la impresión con la impresora o la podemos guardar en PDF. Vamos a hacer una prueba de guardarla. Si la guardamos, pues aquí en esta dirección. Y de esta manera también tenemos la ayuda, no sé si podéis ver mi manual, ¿no? Tenemos la ayuda mostrada en modo PDF. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pues aquí, por por si quieren tener la ayuda guardada, pueden consultarla, por si les es más sencillo a ustedes revisar esto que no la, la ayuda automatizada. Volviendo a la ayuda El siguiente icono nos permitirá abrir la ayuda en, una, en otra pestaña y aquí podremos copiar el contenido de la ayuda si es necesario con, con control A, guardar en Word, lo que es conveniente, y bueno, el otro icono como se quede es el de cerrar la ayuda. Tenemos un icono en la parte inferior que es como un ancla, que lo que hace es que si nos movemos dentro de la ayuda y lo presionamos, volvería a donde se ha abierto originalmente la ayuda. Es muy importante para no perder bueno, la referencia del usuario en dónde está y, dónde abrió la ayuda. Si navegamos por las diferentes secciones de IOMS, por ejemplo en datos riquez, pues sería lo mismo. Si abrimos la ayuda aquí, pues iría directamente a la sección de la ayuda que habla sobre datos riquez. Y también tenemos una serie de contenidos que iremos aquí mejorando continuamente. Em, lo mismo para, para las otras partes de IOMS, todo sería igual constantemente por toda la plataforma. Entonces, el módulo de ayuda es sencillo, eh, creo que está fácil de usar y va a ser un, soporte muy grande para ustedes que para su día a día dentro de la de y cualquier duda que tengan, pues ahí van a tener una ayuda referencial a, a su mano. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar algo y pues nada, yo responderé. Muchas gracias. Vale, pues... Eh, gracias. si no hay dudas, pues entonces introduzco a mi compañero José, que va a explicar más de, este mundo de IOMS. Yo, yo tengo, Carlos. Uh, ah, Dashiel, thank you. Thank you eh, for being with us, developing this system. Eh, this is, I think, extremely important, was agreed by the group eh, one year, well, more than one year ago. right now, we have the functionality. um, evolve over time. The main thing here is that we uh, write the content once and we just uh, publish it in several ways. And that's the most important thing we have in this functionality. Uh, just one specific, simple uh, specification. We have not yet uh, finished the, the, the, the well, what we call, we will call the version one of the manual then we'll just send this for translation in order to have this manual in the in the French and the Spanish version. Right now we have only in English, but very soon we'll just we'll finish this one and have it the first version. Uh, in the next couple of weeks we have the first uh, version of the three languages uh, of the manual uh, ready. So basically the idea is just to have everything prepared before well before the beginning of the the um, completion of the annual report this year. And that's the main idea. Of course, this will evolve over time as soon as just increase the functionality, whether new, we include a new add-on or a new functionality to the system, we will need to update the manuals. And that's the that's why we have a versioning system that will tell us uh, to uh, which manual version is linked to a certain uh, version of the IMS. Thank you. And I think I think that Dashiel, I will pass to you the, the pass the, the word to delegate the next presentation. Dashiel. We don't have any more uh, hands raised. Okay, Dashiell, Pues, pues nada, si no hay dudas, entonces os dejo con mi compañero José, que va a explicar un poco más sobre los tableros principales de, de Muchas gracias. Eh, bueno, buenos días a todos. Eh, soy José, como eh, parte del equipo de UMS y soy la persona encargada de explicar las siguientes secciones que, que vamos a tratar que serían el tablero principal, las peticiones de datos y requisitos registrados en el sistema y el módulo de mensajes. Eh, voy a presentar la pantalla para que veamos todo esto. Eh, mi pantalla? Sí, perfectamente, José. Vale. Pues eh, el primer punto que vamos a tratar es la sección que nos encontramos nada más en, la aplicación, eh, la que hemos llamado el tablero principal, eh, en el que podemos visualizar cuatro tipos de gráficas, de las que voy a hablar a continuación y además podemos ver que en la parte superior hay una barra de herramientas que, con un botón actualizar para recuperar la información del sistema actualizada con la que se pintan los gráficos. Y también por cada, por cada gráfica tenemos un botón, un botón con, el símbolo más para ampliar ese gráfico en pantalla. Eh, por ejemplo, si pincho en, en el botón de la lupa del primer gráfico vemos que se maximiza en pantalla para que podamos verla más, más en detalle. Para volver al estado anterior y visualizar de nuevo todos los gráficos, eh, tendríamos que pulsar el, icono de la, de la, lupa con el símbolo menos que aparece en la parte derecha de la pantalla. Incluso volvemos a ver de nuevo todo lo eh, bien, ahora vamos a explicar qué representa cada gráfica. La primera gráfica es una gráfica de barras verticales que indica el número total de requisitos existentes por, tipo de petición y, por año. El color rojo eh, se corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul se corresponde con los estadísticas, como se puede ver aquí en la derecha. Eh, los datos que tenemos disponibles en el sistema ahora mismo son de 2018 en adelante, hasta el año actual 2022. Si nos ponemos con el ratón encima de cada barra, podemos ver, por ejemplo, que para 2018 eh, hubo 116 requisitos para cumplimiento y 34 para estadística. Eh, para 2019 hubo 121 de cumplimiento y 38 de estadísticas, y así podemos ir viendo con todos los años, hasta por ejemplo el año actual, 2022, en los que tenemos 122 requisitos de cumplimiento y 47 de estadísticas. La segunda gráfica es una gráfica de barras horizontales eh, en la que se puede consultar por año el número de requisitos existentes por tipo de petición de datos y grupos. de eh, y al igual que la gráfica anterior, el color rojo se corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul con los requisitos de estadística. E igualmente, los datos que tenemos disponibles en, el sistema eh, son de 2018 en, adelante. Em, también a primera vista eh, vemos que solo podemos visualizar los datos de 2018 pero si hacemos scroll hacia abajo, eh, podemos consultar el resto de años como, podéis ver en pantalla Hasta 2022, que sería el año actual. Podemos observar, por ejemplo, que, para 2022, mm, sí, para 2022 eh, hubo 41 requisitos de cumplimiento y 13 de estadísticas para el grupo de especies general y 33 requisitos de cumplimiento y 8 estadísticas para el grupo de atún rojo. Y así podríamos ver sucesivamente eh, la cantidad de requisitos para todos los grupos de especies, desde la categoría general eh, hasta la categoría de, atún blanco, que es el último en orden de aparición por cada año. Vale, seguimos. Y la tercera gráfica es una gráfica de barras verticales eh, que refleja eh, el tanto por ciento de requisitos completados, pendientes y no aplicables por año de petición de datos. El color verde se corresponde con el porcentaje de requisitos completados, el rojo eh, los requisitos que no han sido completados aún y el gris, y gris son los requisitos no aplicables para ese eh, como hemos, eh, hemos comentado ya en alguna reunión pasada, no disponemos aún de los datos cargados de 2018 y 2019, pero sí disponemos de los datos de 2020 y 2021, como se puede apreciar. Y para 2022 eh, hemos hecho una limpieza de los requisitos para aplicar de forma más adecuada este curso, pero no os preocupéis que estos datos se restaurarán de nuevo una vez lo hayamos acabado el curso. Eh, si, por ejemplo, em, vamos a 2021, que es el año que, más requisitos se completaron, podemos ver que para cumplimiento hay un 97,31% de completados. El resto, 2,69 están aún pendientes y hubo un 65,47 de los requisitos que no aplicaban a esa petición y, y para estadísticas eh, de forma similar eh, se completaron un total de un 95,39% de requisitos. El resto, que fue 41, eh, perdón, el 4,61% están pendientes y el 50,72% de requisitos no, no aplicaban para, Para 2022, como aún no hay datos rellenados en el informe anual, eh, aún vemos que todos los requisitos están pendientes. Más adelante, cuando rellenemos datos en el informe anual, que lo explicará mi compañero Manuel, veremos que subirá el porcentaje de requisitos completados si volvemos a esta sección y consultamos eh, eh, esta gráfica. Y la cuarta y última gráfica es una gráfica de barras eh, horizontales que representa el porcentaje de petición. Uy, disculpad que me ha caducado la sección. Ah, disculpad que me caducó la sección. Eh, como decía, eh, la cuarta gráfica es una gráfica de barras horizontales que representa el porcentaje de peticiones de, data, de datos completadas en, el año actual, 2022, por cada organización. Es decir, este, esta gráfica es, de, como digo, del, año 2022. Siempre corresponde con el año actual en que nos encontramos. El color verde se corresponde con el porcentaje de, de las peticiones completadas y el rojo con las no completadas. Y como he dicho antes, como aún no hay datos de 2022, eh, todas las peticiones de este año eh, están como pendientes, pero como he dicho, esto cambiará a medida que reunimos datos en, en el informe anual. Y con esta última ya hemos completado la explicación de esta sección. Si tenéis alguna cuestión sobre esto, So, ¿no hay? I- uh, Jose? Sí, Vale, it's, Carlos. Vale, uh, I've I raised my hand. It's just to, to complement this. Um, so, uh, to say that we have already some CPCs that have completed uh, some information like USA, Belize, and a few others uh, that have in Tunisia, if I recall, that has already completed. So uh, we have backed up this during this morning, so one hour before the beginning of this of this uh, training course, and we can just do whatever we want during this training course with the system. Then we will uh, pull back, put back the latest version. So uh, uh, without uh, avoiding this way to lose something that has already been completed by some CPC. So don't don't be don't be worried so this is everything under control and uh, this is just to a precaution to avoid changes that are right now uh, we are going to do all over the year all over the day sorry uh, and basically uh, at the end of the day after the training course we will just delete everything that we have uh, used uh, and learned and change the system and put back what we had before that. Okay, thank you. And another another minor issue is that all these all these uh, dashboards, all these diagrams and figures and graphs will uh, be improved uh, over the time. So right now, those are the main elements that we need for the generic dashboard in terms of annual report. But later on, later on, when we have more models, we are going to uh, sometimes put in this specific dashboard for that particular model, like the vessels. We'll create a new one, uh, but we are going to change those elements uh, as soon as we improve and we increase the number of functionalities in the system. And that's it. Thank you, Jose. So I'll pass you the. I don't. We don't have any more hands raised. I'll just pass to you back the floor. Vale, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Pues si no hay ninguna duda, vamos a, pasar a explicar el siguiente punto, que es eh, peticiones de datos y, requisitos. Eh, como podemos ver en el menú lateral, para acceder a peticiones de datos hay una opción que aparece en segundo lugar. Si pulsamos sobre ella, a su vez podemos ver que tenemos tres subsecciones, que son peticiones de datos, eh, peticiones de datos por organización y requisitos. Voy a empezar explicando la primera que es peticiones de datos. Vale, pues en esta sección, esta sección contiene la lista de peticiones de datos registradas en el sistema por por cada solicitud de datos podemos ver el código definido por el eh, el nombre de la misma, eh, traducida al idioma seleccionado por el usuario. Yo como ahora, mismo estoy en inglés, pues salen eh, los nombres de las peticiones de datos eh, a continuación podemos ver que también aparece su fecha límite, la fecha de caducidad de la misma, el año que corresponde y el tipo de solicitud que, pueden ser de, cumplimiento o estadística. Mirando un poco más arriba, también podemos ver que en, la leyenda vemos que las peticiones de datos activas, em, es decir, aquellas cuya fecha de caducidad no ha llegado, se pintan en color verde, que ahora mismo corresponden con las peticiones de datos del año actual. Y las inactivas o caducadas con un fondo color rojo que serían el resto de peticiones de datos del resto de Como, ya eh, pasó su fecha de caducidad, pues eh, están en rojo para indicar que están eh, también por cada solicitud de datos podemos ver una flechita a la izquierda para desplegar los detalles referentes a, las organizaciones asignadas que tienen que cumplir esa petición de datos y los requisitos que forman parte de, esto. Aquí, como podemos ver, están todas las organizaciones que deberían cumplir esta deberían cumplir con esta petición de datos y más abajo vemos los requisitos asignados a, esa petición de datos que, hay que cumplir. Em, tanto para eh, las, organizaciones como los requisitos, eh, disponemos de un buscador, como vemos aquí y aquí, eh, que sirve para filtrar por la organización o requisito que nos interesa. Eh, por ejemplo, si yo quiero buscar aquí, eh, no sé, Guatemala, pues se filtra por, podemos comprobar que Guatemala está asignada a esa petición de datos. Y lo mismo con, con los requisitos. Eh, yo puedo filtrar aquí, por ejemplo, por, un requisito de azul rojo. Entonces, por ejemplo, y vemos que me filtra correctamente. Y así recuperamos la información que nos interesa en ese momento. Eh, en esta sección también podemos eh, visualizar una barra de tareas para mostrar, por ejemplo, los filtros de la tabla pero no, no voy a entrar a explicarla de nuevo porque ya explicó mi compañero Carlos Mario para el caso de los usuarios y es eh, exactamente igual que en ese caso. Y en esta sección creo que no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna duda. no hay preguntas. Muy bien, pues continuamos con, el siguiente, con la siguiente subsección de, esta sección, que sería eh, peticiones de datos por organización. Si pulsamos. Vale, pues esta sección contiene igualmente la lista de peticiones de datos, pero agrupadas por, organización para, eh, para los distintos años podemos ver para, eh, por cada organización eh, las peticiones de datos asignadas, a, asignadas de cumplimiento y estadísticas, el, nombre, el código y el nombre de las mismas, em, traducido al idioma actual, eh, en caso en inglés, al inglés, la fecha límite para presentar de, la petición de datos y la fecha de caducidad de esto. También hay otra columna para indicar eh, con, un, con una cajita si la petición de datos está activa o no. Y en la última columna eh, de la tabla se puede ver el total de requisitos de, de la petición de datos, eh, los completados y los no aplicables. Y al igual que en la sección anterior, eh, tenemos una barra de herramientas para mostrar los filtros, importar y, recargar la información del eh, además, en esta sección podemos filtrar por el año que nos interesaría. Por ejemplo, aquí no hay mucha información referente a la columna de, estado, ni que se muestran en total y completado los notificables. Pero si elijo 2021, sí que podemos ver aquí más información referente a a la cantidad de requisitos completados y no aplicables que hubo para ese año de esa petición de datos. Y con esto creo que, ya he cubierto todo lo que quería decir de, este punto. Eh, ¿Tenéis alguna duda de aquí? José. Sí. Eh, ¿Puedes eh, mostrar eh, los filtros para, ah, que, para que veamos que se puede? Sí, es, que no he podido entrar, como he dicho, en la otra. Solo para ver esa funcionalidad, que todos tienen filtros. Sí, ahí podemos hacer un filtro combinado. Ah, Exactamente. Podemos filtrar aquí por, por, pues, organización. en el primer filtro de organización salen las, eh, las filas agrupadas y para el resto de, filtros, eh, por ejemplo, si quiero filtrar por, por la circular 0725, aparecen... o estadísticas o, Sí, por ejemplo, eh, esa petición de datos. Ya aparecerían los, las columnas desagrupadas. Yes, and a very important uh, element that you just talked about is the, we're just seeing 2021, uh, and we have uh, the, on the last column that says status of the provision of the elements of the annual report. We see the first one, 119, 11971 uh, means uh, that uh, the first two numbers if they match means that all have been completed, including the not applicable ones. So this is uh, an important element that is, and this is this is number reflects the number of of uh, elements we have in the annual report linked to management, and the same goes for statistics. You see, 42 if you just uh, put there circular 705 or 75 uh, in the filter. If you just put again the filter, you will see the all the, the majority 7, 725 there. Yeah, all the numbers, the first number, it's 119, the total. So all the countries have uh, should have on the second also 119 to be fully completed. And that's one simple way just we have to see if all the CPCs have already completed the, the, the, their annual reports on compliance linked to the circular. Thank you, Hassan. I don't, we don't have any hands raised. And the, continue. See, and again, this is a recommendation. All the ones that are registered uh, have access to to to, to this uh, type of functionalities. Okay, so this is things that we can see uh, here, these are uh, this generic information, is summarized information. So please do test and check check how this all works and this is the best way we have to get used to the system. Thanks. Oh, thank you, Jose. Sorry. Yes, go on. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues voy a voy a aplicar el último punto de, esta sección que es requisitos. Eh, requisito. A si carga. Pues esta sección contiene todos los requisitos que se pueden asignar o están asignados a las diferentes definiciones de datos. Eh, para cada requisito podemos consultar su código eh, establecido en cap el año el nombre de, ese requisito, la fecha límite, el formato de, ese requisito, el grupo de especies, puede ser general, de atún rojo, eh, atún blanco, etc. Y el tipo de, el tipo de petición de datos, que puede ser de cumplimiento o estadística y además en la última columna vemos un campo eh, obligatorio para indicar si es obligatorio dar respuesta a este requisito. Es decir, si, está marcado como obligatorio, cuando estemos rellenando, estemos el informe anual y haciendo referencia a este requisito, no podemos indicar que sea no aplicable, sino que tenemos que dar una respuesta a a este requisito obligatorio. Eh, además, por cada requisito, el usuario puede consultar las regulaciones asociadas y las respuestas estándar facilitados para ese requisito a lo largo de los años. Para eso tenemos que pulsar la flecha que aparece en la primera columna y aquí vemos las regulaciones asociadas al requisito. Vemos que este, por ejemplo, no, tiene respuestas eh, estándar pero ahora filtraré para que veáis eh, alguno que sí que tiene respuestas estándar asociadas. Y al igual que en el caso anterior, eh, estas regulaciones y respuestas estándar asociadas tienen una caja para filtrar eh, por la regulación y respuesta estándar que, nos interesa. Voy a filtrar para que veáis un requisito con respuestas estándar. Comprimir el menú para que se vea mejor. Vale, pues si filtramos por el, el requisito general 3 de cumplimiento, podemos ver que tiene una respuesta Y igualmente eh, el resto de botones hacen lo mismo que en el, en el resto de secciones explicadas. Podemos exportar y, recargar de nuevo la información eh, almacenada en el sistema para recuperarla en, tiempo real. Eh, también sería interesante hablar, eh, voy a quitar aquí el filtro, también es interesante eh, hablar de esta columna de la tabla, que es eh, el tipo de, requisitos que, en los que podemos dividir y filtrar por los requisitos de estadística, si solo nos interesa ver los requisitos de estadística, o filtrar por los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, si yo pongo aquí eh, management, ahora mismo en la tabla solo me mostraría los requisitos de cumplimiento, que son los que me interesan. Y a la hora de, exportar, por ejemplo, de, exportar los datos en cualquier formato, solo me exportarían los, requisitos asociados a cumplimiento. Y esto aplicaría también, o sea, la exportación de, los requisitos aplicaría también para el, resto de filtros. Si yo en el filtro indico que me exporte los de cumplimiento, pero solo los de 2022, podemos ver que aquí se, muestran los de 2022 y hay de cumplimiento y a la hora de exportarlo sería igual, de igual manera. y creo que no me dejo ya nada de, esta sección. Si tenéis alguna duda, Thank you, Jose. Uh, I will just say about these requirements. This is something that the, the list of data requirements uh, will be handled and included uh, into the system at the beginning well, uh, of, the, of the, each year. So you don't have to worry about this. This is something that you just need to follow. This is something that the secretary always uh, does after looking at the, uh, having approved the, the, the yearly based commission uh, regulations, uh, resolutions or recommendations, and we will just screen up that and transform those in indications into data requirements. This is something that we normally do and have it ready around February, March every year. Just need to follow. This, thank you. We don't have any more hands raised. So any doubts? Any questions? And we don't have any any more hands raised. Uh, Jose. Eh, vale, pues eh, si no hay más, si no hay dudas o solicitudes de palabra, voy a proceder a explicar el último punto que tenía asignado en la agenda, que es el módulo de, mensajes. Eh, para acceder a este módulo podemos ver una opción en el menú lateral que se llama mensajes y si pulsamos ahí, vemos que este módulo consta de, dos grandes secciones. Eh, la bandeja de entrada-salida para poder consultar y crear mensajes sobre los hilos existentes en, los que el usuario está involucrado. Y la sección de nuevo hilo, que como el propio nombre indica, eh, incluye la funcionalidad necesaria para crear un, un nuevo hilo. Para mostrar la funcionalidad de este módulo, vamos a crear primero un, nuevo hilo, ya que actualmente no disponemos de, ningún hilo creado previamente. Así que para poder acceder a esta sección, eh, podemos hacerlo desde, este botoncito de aquí o desde el menú lateral, incluso entrando en, en la sección de bandeja de entrada, podemos ver que hay una barra de herramientas en la que existe una opción de nuevo hilo. E incluso tenemos un botón flotante que se comprime cuando hacemos scroll, como vemos aquí, que también nos permite el acceso a, la sección de crear un nuevo hilo. Yo voy a acceder desde, este botón flotante mismamente. Bien, eh, una vez que hemos accedido a esta sección, eh, para crear un hilo tenemos que informar los, nuevos campos. Eh, decir que los campos que están eh, indicados con un asterisco, que son asuntos, usuarios y mensajes, son campos obligatorios a, la hora de la creación de Si pulso sobre el botón enviar para validar el formulario, podéis ver que además me indica que es necesario informar eh, estos campos para, para completar el formulario con Entonces, eh, vamos a ir rellenando los, campos que son necesarios para crear el, nuevo libro. Eh, voy a poner un asunto de, ejemplo, por ejemplo, es Subject Lo siguiente que vemos son los campos opcionales de petición de datos a, la que se puede referir el hilo y el requisito de la petición de datos. Como digo, estos campos son opcionales y, no son obligatorios para crear un, nuevo hilo. Si elegimos una petición de datos, eh, podremos elegir el requisito al que se refiere, pero tampoco es obligatorio seleccionarlo una vez eh, elegido la petición. Eh, yo, por ejemplo, voy a seleccionar eh, la petición de datos 614 barra 2019 para que podamos ver que luego se visualiza la información y hilo creado. Pero, como veis, y marca el, el verde, no es necesario elegir el requisito asignado a esta petición de datos. Lo siguiente que debemos informar es el rango de usuarios al que va dirigido el, el libro, que puede ser eh, todos los usuarios del sistema IMS, solo los usuarios administradores o un determinado número de usuarios, que es eh, la opción elegida por defecto. Eh, para seleccionar los usuarios a, los que queremos dirigir el hilo, además tendremos que desplegar el campo desplegable de usuarios como veis aquí. Y aquí, una vez desplegado, veremos una lista con todos los usuarios que forman parte del sistema IONES. Eh, también eh, pulsando encima de buscar usuarios, vemos que eh, podemos aplicar un filtro para buscar por el, usuario que nos interesa. Por ejemplo, yo voy a filtrar, si filtro por IOMS, vemos que nos salen tres usuarios con, nombres de IONS. Yo para hacer la prueba voy a asignar, por ejemplo, el usuario IONS, em, el usuario de Jessica Kerwin y el usuario de, por ejemplo, Hiroyuki Mori. Eh, no os preocupéis porque esto, como digo, es un, es un hilo de ejemplo y después lo borraremos para que no para que no esté ahí eh, con la información necesaria que, necesaria no, que vale de nada. Y vale, una vez seleccionado todos los usuarios, el último campo que, queda por rellenar es el mensaje del de con los detalles más específicos acerca de, de nuestro Yo, por ejemplo, voy a introducir el texto, test message, on thread place. Y vale, una vez rellenado todo lo anterior, solo tenemos que pulsar el botón enviar para crear el, nuevo hilo. Si pulsamos el botón, eh, listo, ya tenemos nuestro primer hilo creado. Eh, como hemos comentado anteriormente, para consultar y poder enviar mensajes sobre un hilo existente es necesario acceder eh, a la sección mensajes, bandeja de entrada, como veis aquí en la ruta. Eh, también decir que si los usuarios que seleccionan previamente cuando cree el hilo entrasen al sistema y, y, entrasen a su vez a su bandeja de entrada, podrían ver el hilo como el hilo que he creado antes. podrían ver esta tarjeta en su bandeja eh, antes de seguir con la explicación de la tarjeta del hilo, eh, que vemos a la derecha, voy a explicar primero la información contenida en la barra de herramientas que aparece a, la izquierda. Aquí podemos encontrar cuatro botones. El, botón eh, Nuevo Hilo, que que es justamente la funcionalidad que acabamos de explicar para crear un nuevo hilo. El botón mostrar filtros, en los que podemos mostrar los filtros del usuario eh, por no leídos e incluso por un texto en concreto contenido en el hilo y en sus mensajes anidados. También vemos el botón actualizar, que se utiliza para refrescar de nuevo los hilos en los que está involucrado el usuario. Y por último, en esta barra de herramientas vemos eh, un botón Ordenar por. Si pulsamos sobre este botón, nos aparece una ventana emergente en el que podemos ordenar por los campos eh, asunto, fecha de creación del hilo, fecha de actualización del hilo, eh, nombre del usuario emisor del hilo y por la organización del usuario que creó el hilo. Eh, la ordenación solo se puede hacer por uno de estos campos. Em, y se puede hacer de manera ascendente, pulsando el botón eh, de la flecha hacia arriba. Como veis aquí, ahora en este caso filtraría por, em, por asunto en, en orden alfabético ascendente o descendente, pulsando el botón eh, de la flecha hacia abajo. Como he dicho, solo se puede seleccionar un filtro de si yo eh, filtro, por ejemplo, por organización, vemos que se quitan los, filtros anteriores. Y para eliminar la, ordenación seleccionada, basta con pulsar de nuevo el botón que, tenemos seleccionado. Ahora mismo se ha quitado el criterio de ordenación y ahora mismo no estaría como en el estado inicial sin ningún criterio de ordenación a la hora de mostrarlo Eh, bien, hasta aquí en cuanto a la funcionalidad de la, de la barra de herramientas de la sección de, de bandeja de entrada-salida. Como dije anteriormente, a la derecha podemos ver que aparece el hilo, el hilo anteriormente creado. y eh, vamos a proceder a explicar con detalle toda, toda esta información. Sí. Sí, eh, estamos, we are three minutes close to the lunch break. do you want to? Do you think it's possible to do it, or we just close now and just uh, return back at uh, uh, 14, 30, 30 minutes? you think it will take more time than? Of course, it will. Thank you. because then we have then we have to to. Mm, eh, we have sí, time. Sí, we, we can we, you can start. necesitaría al menos entre 5 o 10 minutos más para explicar eh, los detalles del hilo, cómo crear un, un nuevo mensaje. Okay. Mm, entre so, 5 o 10 minutos Perfect. So we will return back to this, uh, the messaging issue, because it's an important issue that we, is a tool we have to talk each other among the IMS users. It's important. So we need to come back to this. Uh, uh, Uh, Manuel as the is the hand raised, then we can uh, stop for for lunch, for, uh, do a, break of 30 minutes, and after Manuel. Manuel, please, you have the floor. Sí, solo quería comentar que habéis visto que José tiene a toda la lista de usuarios como posibles destinatarios. Eso es porque José es administrador del sistema. Eh, los usuarios de una CPC solo pueden comunicarse con los usuarios de su misma CPC y con los administradores, o sea, con nosotros. Además, los usuarios administradores de la CPC pueden comunicarse con los otros administradores de CPC para consultar dudas y cosas. Nada, solo, era eso, por si había inducido a error ver toda la lista completa de usuarios en, en lo que ha enseñado José. Gracias. Sí, es cierto, como estoy con el, con el usuario control administrador, eh, no he caído en ese lado pero claro, no vamos a poder explicar la vista desde, este, este, la perspectiva de, un rol CPC, porque no, no disponemos de, de, tiempo. Pero gracias por recordarlo. Ok, gracias hermano. Thank you, uh, Jose. So we will return back to this to this uh, subject uh, after the lunch break. So just in time for everybody to rest a little bit less. This has been really a bit heavy, but I think uh, this is also the first the first section. It's normal that these things happen. Uh, if meanwhile, so after lunch, we'll I will invite the users to just go to their IMS uh, uh, into their uh, IMS to see this thread that Jesus just Jose just issued. Okay, so we can close now for lunch. Manel, you want to say something before? Uh, no, nothing special. Just a that it will be for 30 minutes. Okay. Thank you, Manel. So have a nice lunch. See you in, in, in 30 minutes at, at 14.31. Thank you.